E Eu nem sei mais. e Eu nem sei mais. Porque eu passo pela porta de quem não quer nem me ver. E Eu nem sei mais. Eu nem sinto mais prazer nas coisas que escrevi enquanto esperava por você. Pra quê? Esquece o que eu falei. Você nunca me viu assim. Meus antigos amigos já vivem uma vida sem mim. Esquece o que eu falei. Daqui a pouco eu chego lá. Só espero te encontrar. Só espero te encontrar.